Klik ez. Klik. Klik. Kaixo. Hemen eh, arrapatu nahi zuen Eh, bat eh, zer den, zertarako balio duen, eta nola egin behar duzuen eh, asaltzeko asma daukat. Sortzigarren garren puntu eus, jalgauta komunikatzeko deitu dio. Eta hemen daukazue, irakurle digitalarekin eh, zer egin behar den e, Askotan irakurtzen gaitu Batek edo atxean NNG urtean ikusiko gara. Behin baino gehiagotan e, eh, entzungo zenuten, ez da? E, eh, jangautean ba, ikusiko gara edo jangaut bidez egingo dugu komunikazio. Ba, begira, e, azken baten e, WhatsApparen antzeko sistema bat da, e, zuzenean txateatu tekstuak bidali izateko, Baita ere telefono deia egiteko balio du, zenbait jende erabiltzen du e, atzerrian dauden e, pertsonekin, semialabekin edo beste jende batekin hitz egiteko. E, baita ere balio du e, aurpegiak ikusi nahi izan ezkero bideo deia egiteko. Ezan dezakegu hiru aplikazioaren naste bat bezala dira, ezta? Mm, batetik e, WhatsApp, bestetik e, Messenger, mezuak bidatzeko erabiltzen da, eta Skyperen e, mixtura bat. Eta, claro, e, ez da berdina ikustea, ez da berdina entzutea, edo gauza guzti horiek egin alizatea eta interakzioa. Etoako aplikazio bat dela, e, erabiltzen dena, baina baita ere APP bezala erabili dezakeguna. Koldo Alijosteren e, azalpen bat aurkitu dut e, Koldo Mitxelena Institutoko saitean, eta hori jarraituz, esango dizuet nire uste zer den importantena jangauta erabiliak. Lehen gabizi oso importantea da zure nortasun digitala izatea. Mm. Eman kontu bat e, behar dutzu, e, eh, jargaut erabilia izateko. Beste domenio batzuekin arazoak ematen ditu. Zeren e, Google-eko kontuak, orain e, Jesuit eta den aplikazioan, Google Plus-ekin linkatuta daude. Eta horren zure nortasuna Google Plus-ekoa. Ez arazoarik ematen. Beste kontuekin e, arazoak izaten. Navigatzailearekin erabiltzen dela esan dugu plugin bat behar duzu, e, Firefoxen e, instalatzeko, eta Chromeen ere al izango duzu e, plugin bat instalatzea, e, webean doainik e, aurkituko duzuna. Beraz, deskargatzen duzu plugin hori, eta batean nabigatzaileari esaten diozuna da, zure mikrofonoa erabiltzeko ahotsa entzun izateko eta zure kamera erabiltzeko baimena emango diozu em, ikusi ahal izateko. Handout Ez bakarrik ordenagailuan eta nabigatzailearekin baizik eta e, smartphone ere erabili dezakegu edo tabletan ere. Beraz, edozein dispositibotan APP egokia e, izan ezkero erabili dezakegu jangauta. Animatu zaitezte instalatzen eta probatzen. Zer gehiago beharko dugu? E, konektatu nahi dugun jendearen kontaktuak ere beharko dugu. Hau da, euren nortasun digitala ezagutu beharko dugu. E, mobilaren bidez erabiltzen badugu bere zenbaki izango da Google Plus zen kontakto bezala euki beharko dugu sartuta edo beste lauren emaila email bidez e, bidaltzeko Ze abantaila dauka joan gaute? E, binaka izatea baino, amar pertsona arte e, konektatu daitezkela joan gaute Norbaitekin deia hasi, baina beste zortzi pertsona gehiago gombidatu ditatzu Telefono dei baten aldean oso importante da jakita jangauta kolektiboa dela amar pertsonar arte konektatu daitezke jangaut berean eta e, kalendarren barruan badaukazu beste aukera bat data bat jartzen zunean edo eh, ordua jartzen zunean erantzen duzu e, bat eta mm, gombidatuta dauden pertsona guzti iritsiko zaie gombite bat jangaut horretan sartzeko. Hangauta oso modu gona da ere ekitaldi bat publikoa egiteko webinar deitzen da kasu askotan edo streaming e, bidez, ekitaldi batetan edo bilera bat em, publikora zabaltzeko aukera ematen du. E, gaur egun asko erabiltzen dira eta e, egia esan oso kalitate ona ematen dute eh, jende askok ikusi ahal izateko. Bukatzeko gomendio bat e, emango dizut. E, behin edo berriz probatu ezazu, eh, instalatu behar dituzu pluginak, edo konformatu tabletan, edo mobilian eh, beharrezko elementuak dauzkazula, eta dei garrantzitsu edo serioa egin baino lehen konprobatuko duzu nola funtzionatzen duen eta e, Eta baita ere, nola kendu dezakezu mikrofona, nola zu ikusia izan gabe mantendu dezakezun eh, jangautaren komunikazioa. Hire komendioa da, irakasle bezala erabili dezazula eh, modu profesionalean. Bai, zure klaseetan ikaslei gauzak eh, modu erresago edo modu erosoago eh, helarazteko, baina baita ere irakasleen artean, eh, zure prestakuntza eta zure dakizuna partekatzeko. Honen ondoren nik animatu nahi Komunikazio digitalarekin ikustute asko daukagula ikasteko. Eta aspaldi esaten zen esaldi esaldi ikusi eta ikasi. Eta ondo entzun, eta horrekin gelituko gara. Profesionalki erabili dezakezu, ongi dabilela ziurtatu ondoren animoeta. Ondo ziurtatu? Aurrera komunikazio digitalarekin. Nik ere gomendio hori ematen dizut. Garatu zure kompetentzia digitalak eta bihurtu egia aspaldiko esaldi hori. Ikusi eta ikasi. Ba, ikusi eta ikasi eta ondo erabili gure kompetentzia digitala garatu eta beste hona garatzen lagun. Hau,